Давай. Давай спочатку без. Угу. Дякую. О, так супер. Того як влаштована кабіна водія далекобійникам, це щось неймовірне. Ну, а зараз ми їдемо в Флоренцію. Е, а я буду Антоха буде монтувати, я буду вчити чешську мову. Доброго разу. Рад. Так, то а, фільмуємо відео а, для а, проєкту інтернетового. То я й питаю, коли а, чи можна буде з вами до Верони? Я? Ага. А, так, ну, а, а так, можете стати якісь конференції? Зараз? Ну, ні, потім. No. А, то потім а, запишемо вашого телефона, коли що, а, і дамо свого, коли будете знати, то може смс. Але коли ми будемо знати, то теж може смс вам на... Е, дошлем. Jo, No. Mhm. Вконтакте. Si napíšem a Tak. Ja, ja na was poczekam tam, idę. Tak, Al, albo my poczekam na was, to... І ранкова зарядка з Анатолієм Ковалем. Два, три. І раз, два, три. Повторяємо. Давай, хоч. Закончили. Фух. Každé ráno v Itálii dávam si croissant s čokoládou. Croissant com chocolate. Ага. Чехи в Італії. Так. 7.30 ранку, а ми вже 3 години як не спимо, а їдемо в напрямку Флоренції. Дуже комфортно їхати у вантажівці, коли тут є розетка, можеш показати, і можна працювати паралельно. От, З цього ранку подорож Ukrainian переключається на режим долання відстані, і з нами сталося власне те, про що мріють ті автостопники, які накеровані не на дослідження міст, а долання відстані. Ми познайомилися із дальнобійником, який нас відвезе до Флоренції, а потім ще далі до Верони. Ось, і можливо навіть е, день або два ми будемо подорожувати разом з ним. Отже, це є Радик із Чехії, і е, з ним ми подорожуємо по Італії. У нас тут є кавоварка, е, у нас тут є холодильник, і я взагалі не нарікаю. Коли матимемо нагоду, то купимо піцу. Хоча я не знаю, піцу о 5 наче відкривається. Але ми зробимо. Ну точно буде той час доби, коли ми зможемо купити піцу. Так, тобто. Неважливо хоч... де неважливо де, ми хочемо купити кілька пачок справжньої італійської піци і потім вирушимо до Верони. Так що. Ага. А і тут -то, е, тут є заправка, так? Yeah. добре. Wow, would it fit? Yeah, it was behind the yes. <laughs> Maybe another way, you know, like horizontally. Маєш і мою? Ні, ні. Туди вже ні? Нагор, е, ту, одну назад, да? Yep. <laughs> Місто Фіренце або для нас звичніше Флоренція. Ми зараз за 7 кілометрів. Потрапляємо сюди тільки на ранок, але з хорошим часом. Зараз ще нема восьмої ранку. Ми зараз у Флоренції. Містечко невелике, дуже приємне. Як нам сказав е, водій, е, центр тільки пішоходний. Тут ви бачите ось е, ось таку приємну будівлю Е, кафедральну церкву, і ми зараз шукаємо центральну пошту, яка знаходиться на вулиці Пелічерія. Візит на пошту у Флоренції. Трошки ліпше, ніж у Римі. Народ говорить принаймні мовами. Я поговорив з одною касіршою французькою, е, випадково загнав їй боснійські марки замість євро, ну вона в принципі сама винна. Ось, е, відправляємо звідси 8 листівок, всі красиві. Ой, ні, 9 листівок. І Е, ми з Толіком так виконали свою норму туристичних речей у Флоренції, трохи піддались спокусі і навіть Толік купив собі магнітик. Флоренція. Ще тільки 11 година ранку, а ми вже чимало чого встигли. І зараз, мабуть, вирушимо в невеличку пішу прогулянку просто так. Е, Дійсно, є туристи, але їх небагато. Це вам не те, що Рим. Дуже все тихенько, акуратненько. Е, люди говорять англійською, французькою. Е, приємні книжечки, як Толік відзначив, всі дуже красиві листів. Флоренція, респект. А тут ви бачите позаду мене е, площу П'яцца Марія Новелла. Як тільки ми з Толіком в'їжджали сьогодні вранці із таким смішним дядечком в Флоренцію, він нас підкинув до міста, то він сказав, що першим ділом треба піти сюди, на П'яцца Марія Новелла, і подивитись, тому що це саме красиве місце в цьому місті. І ми з Толіком е, тут пройшли, коли йшли і шукали собі пошту. А потім нам так сподобалося, що ми навіть йшли назад і побачили це ще раз. І показали вам. Напряму давай, напряму. Не звертаючи. На заправку по Google мапах. Вперед. Тут же вода. Тримай. Так, так щоб єгл було видно. метрів, а воно там два рва, два роби. І то, то Антоха поліз єден перетинать. Яко побачить, що там. Нєшто намочив ноги, трошка, трошка. І то дивиться, а там. Одну, слід... одну леву. Одну леву, так. отак. А то не, а то там за, е, за холмом. Е, другий ров. Колі в три рази глибше, ніж чим я. Я дуже розстроєний, Толік, як я вже тобі Так, що не зазняли. Так, лише з цієї причини не з що я весь воняю. Тому що я весь воняю, я досить щасливий. <laughs> Хоч Толік, нащо ти зламав від GPS? я не ламав, Та ти там колупався 5 хвилин, щоб GPS. не- то я колупався, щоб налагодити. І що ти це скажеш? Що я йому це Так. Чому? І як ми тепер і будемо їхати взагалі? Е, це стузнан. Екшн. І екшн. Давай. О. Тако? Тако як учений, що з лазурами працює. Ну. То на піцу. Йдемо на піцу? Йдемо на піцу. У нас тут зібралася така мінімальна е, слов'янсько-пострадянська туса. Е, тут є ми з потім е, наш товариш по заправці з Литви. А, і потім є Радик, наш водій. Е, наш герой сьогоднішнього дня і епізоду. Ось, І я думаю, з походом в піцерію. Е, нарешті Італія гештальт завершився. Завтра, я думаю, ми з Толіком покинемо цю країну. Ось, а тепер ми сидимо тут. Двоє українців, я ще в футболці Білорусь теж представляю. І дивимося італійське. Вже пройшло ну, якесь тупе шоу, типу 3 на 4 домашні відео. Ну, Ми дуже сміялися Ось, так що е, піца і Італія це нам запам'ятається недовго. А я сьогодні єдиний прийняв душ, я я щасливий. Зараза. Уже ранок 17 дня, правильно? Мы сегодня поедем в Италию. Ну ти тупиш. так, я просто рахую, скільки у нас всього до GPS і виходить. Гамлет італійська? Так. Да.